year. Hold on. ты ушла из нее. И в этом состоянии мы сели в Амстердам. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу к России. Croissa Europe Sacroi von Isso. Давай до свидания! Ура!